Goeiedag, is Maritje de Tooi en teen nou het julle seker al baie werk gedoen rondom trauma en stres en dit wat Rita ook vir julle gevra het rondom die journal wat julle moet hê. Ek wil vandag met julle gesels oor beheer. Daar is sirkels in ons lewe. Die eerste sirkel, die klein sirkeltjie, dis ek. En daar kan jy beheer toepas en daar kan jy verantwoordelikheid neem dan kry ons 'n groter sirkel net om die my sirkel. En daai sirkel is byvoorbeeld jou man, jou vrou, jou kinders, jou familie, die mense naby aan jou en dan kry jy die wêreldsirkel. Ek wil vandag hê jy moet baie mooi kyk. Wie is in watter sirkel? Jou sirkel kan jy beheer want dis jouself. En God het ons gemaak om te heers en te beheer, maar nie ander op, oor ander mense nie. Jou tweede sirkel wat die ander mense is, kan ons slegs beïnvloed en slegs verantwoordelik teenoor hulle optree. Ek kan nie byvoorbeeld sorg en verantwoordelik wees vir my my man se vreugde of se vrede nie, maar ek kan verantwoordelik tot hom wees. So ek wil vandag hê jy moet kyk in daai journal. Wat kan jy verander in jou lewe? Verander dit, dit wat jy nie kan verander nie. Aanvaar dit of sny dit uit. Dis deel van die genesingspad. Die Here sê ook vir ons in Genesis en ek wil dit graag vir jou lees want hy het ons so geskape. Toe het God gesê: "Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere op die aarde wat kruip." God het nie vir een oomblik vir ons gesê heers oor mense nie. En dis baie maal waar ons ons koppe stamp en al ons energie gebruik want ons probeer ander verander verander jouself. Begin by jouself. Laat God jou hernie. Hy is jou helper en hy sal van jou 'n nuwe mens maak. Volgende keer wil ek hê ons moet verder gesels oor hierdie heers en beheer wat jy moet intrek, maar kom ons vra vir die Here om net nou vir ons te help om dit te weet. Ehm um, Here, ons kom net vandag en ons wil vir U kom vra. Help ons. Help ons om dit kan weet waaroor kan ons heers, wat ons kan beheer en die verantwoordelikheid. Ek wil ook vandag kom en ons wil vir U kom sê, Here, ons is jammer. Jesus, ons is jammer dat ons u rol oorgeneem het om te dink ons kan mense verander. Ons kan sekere dinge doen en as die mense se lewe of hulle gedrag teenoor ons beter is, gaan ons beter voel. Ons is jammer, Here. Ons kom vandag en ons wil vir u vra dat u ons sal leer om te heers en te beheer soos u ons gemaak het in Genesis 1, so in die begin, hoe u ons gemaak het om te doen. Dankie Here dat ons dit alles vir U kan gee. Ek wil vir U vra om vir die persoon wat ook nou luister, wysheid en insig te gee oor wat in hulle lewe hulle moet beheer, wat hulle by moet aanpas, maar wat hulle ook moet laat gaan. Want Here, dit is in U hande. Dankie Here Jesus dat ons dit in U wonderlike naam kan vra. Dankie Vader en dankie Heilige Gees. Dankie God drie eenheid. Amen.